گرسان شلی بہت doctor doctor one doctor location آبس مر ترا پہ بجلی کرانٹ دینا ٹوٹلی باسان باسانسا بہت آ آپ وجہ اچھا وجہ سۭتۍ سۭتۍ تۄہہِ أچھن أچھن ہُنٛد گاش گوٚمُت گھومے میشن پیشانے واتہِ مےٚ نفر کانٛہہ اگر کانٛہہ کَتھ کَرِ پَتہٕ گژھان مےٚ مےٚ یہِ گژھِ سُے آسُن حظ زٕ ساس تامَتھ ٲسۍ پَکان کت کر پہ گیس تقریباً سی تقریباً زاس شیس تمام مےٚ تُلان ژورِ سو ژورِ میں دۄیہِ چی ژورِ دے ٲسۍ مےٚ نِوان سختی کٔرٕکھ مےٚ زَبردست اگر بوئی کَرے غلطی مےٚ ٲس نہٕ غلطی کٔرمٕژ حظ سہ نیوک تلت سہ سا غلطی سہ بچہ سب نیوک تل تھی تم پہ آئی نیوس میرے پان پھر بس وارس نمت بس ہایا کہ ہا مل نمت جنب محترم بہت ترہ گام بہ نس ہائیں پائر پور نہ سن جائے جیسے جائیں گے واپس میس پانک فون کرکے جائے دین پہ نظر ایس ٹی ایف پھول چمچہ چمچے تمہیں پھسا تمہیں یہ کار تمہیں پکانا سیت کر لوگ پھسا تک میرے نا تیز کم تم بار بار یعنی رٹانہ یعنی بار بار رٹان دلی و لوک اگر کن جائیں کہ پہ برتھ پھسا دینا شوزی والے زو ٹے زو ٹبی یہ زبردست زبردست سختی اللہ تعالیٰ بہتر زانا یہ كو سختی مے ہے آرمی والی مے یہ نر یہ نیٹ یت سوری ٹھیک ماض ماضی انٹرشن سر ٹوٹ برك بس ٹھیک یل آبس مز پاس ناپ سے تراوا اوپر زی گنڈا اچھا، اچھا۔ تقریباً ٲسۍ مِنٹن دِوان ییٚمہِ سۭتۍ ہورٕ آرمی حظ پانچ سُہ منٹنٹکے دن سُہ بیٹری چھِ کران کرنٹ کرنٹ کرنٹ بجلی بجلی کرنٹ حظ آنس بجی کرنٹام ہاں پائر پور تحسم یہ چوک بال تھی سنگ بارسن تحت کرمسن آو وارسُنُک میجر سُہ آو تہِ نیوٗنَس سوٹ دہی نیوس گھر تل گن جن محترم ے کیسا سامان دا بہت اہا دن ہرا بایا آیا بوئی پتہ سو زندگا موت کو ملٹن بلائے ثتنی پتہ کہ جن مےٚ نیوز تمہیں ٹارچر تم ماز تم تِمَن الو مجھے گردی تم دوٚپ أسۍ تم زبردست تمہیں کم اَگر کَرے میٲنۍ بٲے غلطی تم چھُکھ مَس مجھے خانداری حس طوٗفان کٔرِتھ Allah Teala میٲنۍ بیٚنہِ آمٕژ سُہ چھِ ہِٹ لٔجمٕژ حظ سُہ آیہِ تَمہِ دۄہ قُدرتی ٲس آمٕژ راتھ تٔمۍ اوس تھوٚوُکھ پانہٕ پٔرِتھ سُہ اوس پَتہٕ ٲس ایڈمِٹ سرینگرَس واریاہَس ٹایمَس اَسہِ نہ حظ اوس نہٕ خۄداے سُنٛد ناو اوس بیٚیہِ اوس نہٕ یہِ ٹوٹلی روٗدمُت یہِ کینٛہہ آرم والیو کِم طریٖقہٕ لویو تۄہہِ تِمو حظ لوگ مےٚ اَکہِ پھِرِ لوگ مےٚ اَفسَرَن کَلَس لوے نم درٛان درٛان کٔڑنَس أنٛدرٕ دوٚپُن ژٕ چھِ ژٕ کیٛاہ چھِکھ نہٕ وَنان ژےٚ کَتہِ چھِ درٛے ژٕ وَن پوٚز ووٚز بہٕ کیٛاہ حظ وَنہٕ مےٚ ٲس نہٕ پَتہٕے کینٛہہ آسان پَتہٕ ٲسٕس بہٕ اورٕ جورَے آسان لویَم واریاہ بیٚیہِ شُرٮ۪ن تہِ لویَم پانَس تہِ اور ساتھ ہی ساتھ ان جیسے واقعات کو روکنے کے لیے نوٹس جاری کریں میں ہوں پیر اظہر غزیال کپوارہ کشمیر سے انڈیا انہور کے لیے